Saludos, mi nombre es Julio. El día de hoy vengo a reaccionar al tráiler principal de la serie The Witcher, que será estrenada en Netflix el próximo diciembre. Intro. pertenece a una serie de videojuegos que aparecieron por allá por el año 2007 en manos de la gente de Project Red, una empresa polaca de videojuegos. A su vez, el juego está basado en una serie de libros escritos por Andrei Sapowski. Luego de una larga entrega de este famoso videojuego, Netflix comenzó a producir esta serie. Contará con 8 capítulos y será estrenada el próximo 20 de diciembre. El protagonista es el famoso Henry Cavill, conocido también como Superman de las últimas películas que han sacado DC Comics, el universo cinematográfico de DC, y estará dirigida por Thomas Paginsky, un director también polaco que ha, estado nominado al Oscar por cortometrajes, ha ganado premios de la Academia Británica, eh, los BAFTA, por mejor cortometraje. Vamos entonces a reaccionar al tráiler principal de esta serie en 3, 2, 1. Buenas escenas de acción. Buenas tomas. Created by magic. Roaming the continent. We don't want your kind here. Hunting monsters. For a price. I thought you'd have fangs or horns or something. I had them filed down. <laughs> Muy bonitas People call you a monster too. Why not kill them? Because then I am what they say I am. All of our choices draw our destinies closer. if he is out there, there is still hope. It's Helena. I have to find Geralt of Rivia. Acción, acción pura, me gusta. Don't judge me. They say witches can't feel human emotion. What do you believe in? Evil is evil. Algunas imágenes son parecidas al videojuego. Greater. Middling. It's all the same. Wow. <laughs> Princess Cirilla is your destiny. dismiss it. Get You will unleash true calamity upon us all. Excelente, se ve todo perfecto. I'll take that chance. The Witcher. Bien, el trailer está bueno, tiene muy bonito color. Eh, claro, sabemos que muchas de las tomas son CGI, pero se ven bien, se ven bien en pantalla. Tiene bonita cinematografía, tiene bonito vestuario, se ve bien, maquillaje bien, está bien. Se ven buenas escenas de acción. Son solamente 8 capítulos, 8 episodios, por lo tanto no hay mucho espacio para como para rellenar sino más bien para desarrollar la, historia y no perder eh, el rumbo. Debería, debería, salir un buen producto. Netflix nos tiene acostumbrado a buenas cosas. También tiene sus cosas malas, pero la mayoría son cosas que uno puede ver y entretenerse y, se ve que es una serie que, va a ser eso, entretenimiento puro, acción, una serie con, imágenes eh, espectaculares, con efectos especiales, bastante CGI se ve, se nota. Y bueno, Henry Cavill, que es un actor bueno, que, nos tiene acostumbrado a su tipo de actuación, pero es un actor bueno. Y yo sí voy a tratar de verla. Se estrena el próximo 20 de diciembre, como ya dije anteriormente. Bueno, solo esperamos que la serie salga para verla. Vamos a ver también qué opinan los fans de este videojuego, los fans también de los libros. Y bueno, me despido entonces. Suscríbanse, comenten, denle a like. Suscríbanse. Bye.